Jimmy! Jaya. جیسے مارا جایا داسرا باجی بھائی ہائے جایا رج رج حسین کو رے ہائے رج رج اسین کن جایا آسرا جی ہر جایا آسرا راجا آس را گا جی مارتا ہے نہیں سکینہ کو سارا جایا مرحبا حضرت مولا حضرت مولا اے سارا جایا اے سارا جایا داسرا بیبی جایا داسرا زہرا جائیا سرا غازی اے خون بہنے پہ تو رہا زندہ اے خون بہنے پہ تو رہا زندہ ارے پانی بہنے پہ دیتی کفن تجھ کو بھائی گھر سر میرے دا میرے ہوتی ہمیں دیتے کا فل کچھ کو بھائی گھر سر میرے دا میرے ہوتی گھر ہوتے کھلے ہاتھ میرے پھر تو بھائی جیسے دربار پاسا رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا جیسے دربار پاسا رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا گھر میں تھی کم تھی بھائی تم کو سب کچھ پتا ہے ارے کس طرح سے کرے گی بتا دے کس طرح سے کرے گی بتا دے شرابی سے زینب کلا جس دربار پاسا رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے ہم تو گھر میں بھی کم بولتے تھے سب کچھ بتا ہے کس طرح سے کرے گی بتا دے کس طرح سے کرے گی بتا دے چار بھی سے زینب کلا موجود نہیں مولا ان سب شام شام اتری امر کے برپے نکلے اتنی امد جیسے نکلے گانا چلے شام شام دیتی سر پیرے میرے ہوتے من ہوتے کھلے ہاتھ میرے تر زخم ہاتھوں سے دھوتے Готовить, Азар.